아유 рахмат рахмат 먹고 음 ай тамақ болды келгеніңізге төрт айдың жүзі болып қалды ата энеңиз үй бүлөңүз бала чакаңыз эле сагынса керек туурабы ооба туура айтасың туура мен деле сагындым аябай сагындым төрт ай болуп кетти көп болуп кетти эми мен мындай кылайын эми кечээ күнү чалып чакырып койдум алар да келе атышат эми